al evento cultural coordinado desde la Secretaría de Política Sindical y Educación de la CSA. Good morning, everybody. Guten Bom dia, bom dia. Buenos días, compañeros y compañeras. Espero que están disfrutando del segundo congreso de la CSA. Muchas actividades se realizaron. Por la mañana se leyó el avance financiero. la manhã se leu o balanço financeiro. Después se hizo el balance político de la CSA con el secretariado. Y luego habló Guy Ryder. Por la tarde, deserto Dan Cunha. If we eh, have to influence uh, government policies, we have to build strong trade union organizations. And this is one of the objectives of ACTRAF, the Bureau for Workers' Activities, uh, is to strengthen the capacity of trade unions all over the world. The future of the trade unions, in fact, uh, is uh, to organize more young people and more women. La presentación de Documento Base por Víctor Baez. Después llegó la intervención de Michael Sommer, presidente de la CSI. Vamos a escuchar las palabras de nuestra querida hermana Liz Schuller. Well, the uh, Occupy movement was a surprise to everyone, and I think it was a example of how frustrated and how angry and upset American people feel with a lack of voice and a lack of response. Um, that our governments had in investing in jobs. And we continue to give more advantages to the wealthiest of Americans, we call the, 1%, and the 99% are left um, with nothing but unfairness. And uh, so we are uh, trying to rebalance our economy And so we have the same goals as the Occupy movement, and it was a natural para uh, partnership for the labor movement to come together with the Occupy movement. Seguida de Elizabeth Tinoco. ¿Cuáles son los grandes desafíos que se le presentan a los trabajadores? Yo diría, en primer lugar, el tema de la desigualdad. El segundo reto, diría yo, es el tema de la precariedad laboral. Y un eh, tercer reto, diría yo, eh, y creo que es un reto fundamental es eh, el tema del respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, de la libertad sindical y la negociación colectiva. And well, to end the day... Y bien, para finalizar el día... <laughs> Una cena bailante. <laughs> E-, ese sí sabe bailar, Have a good day for <laughs> all. Que tengan muy buenos días y muchas gracias. Espero que disfruten de lo que, de lo que queda de la convocatoria. Ya. Yeah. Have a good day, everybody.